Toutes les anciennes musiques évangéliques avec vibration électronique. Back in. Vibration rétro. avec Vibration Rétro. Vibration Rétro. Seulement notre avais ça manger, pêcher les mangers c'est de la bataille au pêcheur non pas de quitter peuple à mourir non fait noir sous mon tête de couloir plein nous laissons mes paroles là-haut ça qui quoi l'y va sauver ça qui quoi l'y va condamner et on s'en vit absolument

Dieu a fini, pour tout le monde qui chrétien. Faire rassemblement pour aller prêcher la Dieu, en persévérer dans le travail ça. Ça c'est une responsabilité pour chrétien

Silveiro No passando a atravessar Eu sou Mica Silveiro Pela ponte Monteiro Eu sou Mica Silveiro E protegendo a minha Eu sou Mica Silveiro intégrité. avec Vibration Rétro. à Rétro. les anciennes musiques évangéliques avec Vibration Rétro. Vibration rétro. on voit dans le ciel là, Moi M'a été, m'a écouté, qui sa voix dit. M'a demandé, qui laisse mon capare Il dit, c'est Jésus, Yo été. yeah. de ça, savoir, dis moi Moi disposé pour me parler avec Jésus Moi dit Jésus, je me à pas facile Si dit que moi va toi besoin peur, rien peut moi. Moi dit Jésus merci pour victoire.